dobrodošli u moj prvi video. Mm, ovo je uvoda, znate. Mm, znači, ja sam novi na YouTube-u. Nadam se da ćete uživati u mojim videima. Mm, evo, prosto E, da, želim vam reći, ako ste možda vidjeli, ne znam jeste vidjeli ovih 9 e, sekundi kad je bilo prvih e, što sam nešto ulazio u igricu, ako ste to vidjeli, niste uprostite, ne znam, sad zbunjeni, ali to, ne znam, znači kad želim, kako se zove, snimati, onda mi se to desi. Probat ću e, sljedeći video da neki drugi rekorder, kako se zove, znate, instaliram, da. Znači, za ovu, kak se zove, e, prvi videj o, sam planirao da napravim survival world i da preživljavam u njemu. Proste što možda mucam ili tak nešto, ali prvi mi je video da znate, pa 100% ste vi tako ako imate kanal, pa nemojte mi zamjeriti, pa idemo u video biti da idemo u video da napravim taj svijet i da počnemo avanturu. Evo kak vidite, znači ja sam sada e, tu u Odin screenu, znate koji je tu Odin screen, dobro, mislim, biti ne znate nek, kak se zove, znate tu kaj ste u obiju, mislim u play settings i to, znači ja imam neki pack koji može lijepo, imam taj screen, znači Oprosti možda govorim nešto, neke stvari, onak neke riječi dupo ili tak, ne znam. Tako sam se naviknula. Ja sam znači, na 1.16 verziji, čak ako ne znam li postoji 201, ne znam, u meni samo to piše ne znam, ako imate e, Minecraft PI, recite mi u komentarima, vi imate isto to, pa ajmo početi napraviti svijet. E da, i prije nek napravim svijet, e, moram vam reći da ako vam se svidi ovaj video stavite like, subscribe i zvono ono, naravno za notifikaciju. Ako ste se već subscribe-ali i upalite poridje naravno. Mm, I kak se zove, ajmo napraviti svijet, znači survival naravno. Hmm, to više. Ja inače igram u svom svijetu na easy, ali Ajde da u ovom survivalu bude na... Ehm, ne znam, možda u ovom survivalu... Ako umrem, umrem, idemo staviti na hard. Ne bi rađu stavio na hard, ali u biti ne. U biti ne, ne, easy, ne, u biti normal. Zapravo sam, znači ipak se mogu spawnati villageri zombi i na normalu, na easy sad sam se sjetio. Mislim možda da E, oko villager zombija, ali ma zaboravite. Znači seed, e, imam ideju. Kak mi se kanal zove? DRNXHR, mislim da mi se tak zove. Da znate, random sam dao ime neko kako mi se sviđa. Na koordinante, to svakom treba. Mm, nema čitovanja, biti Znam. Jedino ću ovo napraviti, znači command block ne, da znate da ne čitujem. Znači da vidim, ok, još tu ništa. Znači samo command blokovi. Experiments. Ne? znam šta to radi. I ovo ćemo da umremo, da se odmah možemo respawniti. Respawn radius ne znam šta to znači, ako znate vi, volio bi da znam, možda to me onak spavna bliže stvarima, pa mi recite u komentarima ako vi to znate. Pa premešujem joining, aj stavit ću na operator, možda dojem do Bollywood. Bonus chest, A um, aj ovaj survival, da, starting map, da, sve ćemo da. Znači, ime za svijet, ajmo dati, imam ideju, drn, x hr znači p, ajmo survival rađe survival se, sezona 1 eto nego ovo bude znači sezona 1 možda ću još sezona da znate pa zato Neće, ovo biti jedina sezona. Idemo staviti da bude crveno kao sezona. Nekako će biti onako... Onak, evo. Sezona 1. Dernishar. Imam ideju sve čekte. Evo ga, napravio sam, znači oprostite, već 5 minuta je prošlo, niš nisam napravio, mislim nisam napravio svijet, znam, malo dugo, ali šta ovo, tu ništa, tu nam niš ne treba, ne znam zašto ja uopće imam te, nemam šanse. Probao sam neke tepe koje na svome, ali neće, neš mi nevidljivo padne. Čak i da želim, na survival s pekovima i tako, ne, ne. Ček, i ajmo startati. E, ja ne vidim rekorder, a evo ga. I ajmo startati. Vidimo se kad uđe. Evo, ušao je, mislim, bio ušao prije, samo što je imao problem, bio sam, kako se zove, znate, trpio sam tamo, kad sam bio intro, pa, da znate, prije ovog videa sam intro, e, i, ajmo sada početi, naravno, otvorimo čest, dobimo stikove, dobimo jabuku, dobimo kurvir, dobimo vud, dobro, popularnijih. E, e, bio sam kako se uzu i kako se zove plave plavo cvijeće. E, krava, super, di je? Biti škopca, pokazat ću vam sad. ajde je da ovim XP. Evo ga, XP, vidite kak je samo šareno. To sam vam htio reći, znači tako šareno će biti. What, šta je ova planina? Koliko ova dugačka planina, wow. Idemo uzeti malo drva da imamo, pa idemo do te planine onda. Da vidimo i ima nešto dobro. Uuu, shvatio sam nešto, ovo je mountain bar. Ma ovo je nešto pre dobro. Bez nemera, kad nađem village, biti ne, i potrebni trader ako mi slučajno ponudi za glowstone. Meni je to najbolji trade, kaj pa glowstone. Sad možda mislite, what, zašto je to najbolji trade? pa meni to najbolji trade radi ovo, da se ono, možeš osjetiti možeš onaj dekorirati puno stvari, bar po meni. Možda je, možda nekim neki malo da se What the... mobitel player, sam mislim mobile player. Pa zato, ovo je super, mislim da tu možda najviše čak i na mobile, Idem vidjet. ne znam kako nisam vidio, doslovno čekajte da vidim. Negdje sam tu bio, ne, ne tu neg, negdje tu. Ja, da, tu sam bio i nisam vidio, joj. Ajmo, idemo pokupiti ovog uglja. Mogao bi ja čak živjeti na planinama, volimo baš, mislim, znam ovaj možda šašavo, ali nije loše. Još ovdje. O, super, svoj ugnje je lijepo, mislim, ovo, možda, oprosti se možda nerviraš što govorim, uglje. white bed ili nije white, nego blue bed, što je super. Znači, lagano dobih blue bed. Au, vidi oceana. I vidi uglja. What? nije realno. Evo i to sam skupio i kako se zove ovaj kola je super što sam skupio doslovno kola sam napravio bazu radi kola no mislim, da, radi to. I... Novi dan. Super. E... Šta je ovo? Samo jedan kol ili ima više? Jedan, okej. Dobre, samo jedan i ovo bi bilo... Koja već imam? Stek i pol golda. E, ovoga, kak se zove, kola. Idemo sve to pretvoriti lijepo u blokove. Znači 9 blokova, super. Uzmemo kratku table, uzmemo krevet i idemo napraviti nešto, kuću ili nešto. O, super, besplatne kosti i strijele. O, super, još kola, na super. Tako, idemo sad i tu. Ajmo počet. O, još besplatnih strijela, super. Još lijepo blokova od kola, 12 blokova. Mislim da ja za sada imam dovoljno kola da mi 12 blokova. Ne vjerujem da to će se potrošiti, će se bar negdje, bar će mi trebati negdje. Naprimjer, trebalo bi mi negdje, e, ja moram reći 5 sati da dostup, e, naprimjer, kako se zove, e, pečem neke stvari da istrošim. Da, to znači da imam puno baš. Mogu bi ići u neću ću planin, nekak... Nema drveća, to je loše, a ja želim napraviti kuću u prvom epizodu. U prvoj epizodi, možda i farmu, pa idem skupit' voda. Mislim drva. Ja sam se sve nečeg sjetio dok sam bivša klina, evo Ne mogu se sjetiti kola da, čak evo ga i tu očak ima. Znači kada se to speče. Evo speklo se, stavio sam čak mesa, ali sad mislim napraviti pikeks i ajmo cipele, buc i tako se već može živjeti. Bye bye pikeksu, mislim bye bye kak se zove, stone pikeksu, bokić, e, iron pikeksu. Idemo si uzeti hranu, biti pričekat ćeš malo. Evo, gaslo je gotovo, idemo sad uzeti crafting table, ovaj kak se zove furnace, ne, e, kaj bi mogu zbaciti, ne treba mi baš ne treba mi stone. Znači, sam sve. Bravo, nisam uzao sve. I bacit ćemo aj ribe. Ne to. Tako. Idem sad, ne znam di, idem ovdje tavantu. E, idem spavat izgova. Pada mrak. Pa ajmo. Ja ima da u drugoj epizodi lijepo istražim taj cave radio. ne bi volio ne umret ne bi baš volio rad nije da ne bi volio umret nek mislim i to ali ajmo vidjeti kaj tu ima a samo sam se vratio ok joj malo jako malo i Idem naći neko mjesto da si napravim kuću. Evo napravio sam, e, kak se zove, ja sam odlučio da ću živjeti u špilji. Ah. znači mora se on pojaviti. Znači, kak bi omo Evo, znači napravio sam lijepo neki putić. Znam, još uvijek je ružno. E, evo imaš ghost onak? Imaš, ovo moja prilika. Ha. I... Ni riječi, znači ni riječi. Dobro, idemo urediti ovo. I eto, znači završio sam, mislim, kuću, ajmo reći. Još ću to dekorirati onak iz epizoda u epizodu, znači sad ću vam pokazati spremni 3, 4, sad. Čekajte, pogledajte, ja mislim da je ovo baš lijepo. E da, da ja samo stavim još nešto. Ovako, ima kamenja ima i lijepo ovako. Super, ovo predobro I eto. Ovo je moja kuća za početak. Nadam se da vam se sviđa kuća. Mm, I to je to od ove epizode. Nadam se da vam se sviđa. Ako je, ostavite like, subscribe, zvono i ne znam šta više. I komentirajte video ako jeste, naravno. O, vidi, psić. Imam kosti. Nemam. Nije bitno. Znači, nadam se da ste uživali. Čekajte. Nadam se da ste uživali u videu i da znate to je to. Nadam se da ste se lijepo provodili i sve to. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!